еліміздегі төтенше жағдай кезінде ақысыз еңбек демалысына кетуге мәжбүр болған жұмысшылар үкімет тарапынан әлеуметтік жәрдемақы алады еліміздегі төтенше жағдай кезінде ақысыз еңбек демалысына кетуге мәжбүр болған жұмысшылар үкімет тарапынан